אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, טהורה היא. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה אתה בראתה, אתה יצרת, ואתה משמרה בקרבי טהורה היא. אתה אתה יצרת, ואתה משמרה בקרבי טהורה היא. הנשמה שנתת בי טהורה היא, טהורה היא אלוהי נשמה שנתת בקרבי טהורה היא. אתה בראתה, אתה יצרת, ואתה משמרה בקרבי טהורה היא. טהורה היא. שמרה בקרבי טהורה היא.